Тема 740. Мужские украшения из натуральных камней. Как английская семья без специального ювелирного оборудования и соответствующего образования зарабатывает от 2000 долларов в месяц на создании модных мужских украшений. Нитки, натуральные, полудрагоценные, камни и умение завязывать узелки, этого достаточно для создания модных мужских украшений которые можно продавать на ЕЦ и зарабатывать примерно 2000 долларов в месяц, как это получается делать у одной английской семейной пары. Они не закупали специальной ювелирной техники, не проходили дорогостоящих курсов ювелирного дела. Они просто покупают натуральные камушки, лазурит, аметист, аквамарин, цитрин, сердолик и другие, и нитки для макраме. Оплетают камешек и оформляют из ниток. либо браслет, либо колье. Получается природная красота, камень, в чисто мужском обрамлении, узлы, это ведь мужское дело, как итог, мужской браслет или кулон. Точно так, наверное, индейцы носили на шее зубы поверженных хищников или врагов. Или натуральные камни для приобретения дополнительной силы. И красиво, и серьезно. И прибыльно всего в магазине рукодельников, ec.com barra shop barra sabarard, более 9800 продаж. Я примерно прикинула, если считать усредненно, то есть принять, что они продают свои украшения равномерно в течение апреля пятого года лет, хотя, конечно, сейчас они продают. Больше, чем сразу после создания магазина, в месяц у них получается в среднем 182 продажи. Самые дешевые кулончики уходят за 20 долларов, хотя в магазине продаются и более дорогие украшения. Примерно 2000 долларов чистыми семейная пара на своих украшениях зарабатывает.